واو فرش نوکرم سلام مایند فریک او مای گاد مای گاد برادر واز این نیو لوکیشن اومدیم کجا اومدیم پولمن به به خلیفه فشار دقیقا از همین اومد داستانش همینجا نشسته یادش اینجا دست کو پیدا دیگه اونجا ویدیو استریمرا رو گرفتیم اسم تو رو نمیگفتن <laughs> اون که دونیتش کردی آخرش هم ما رو آه اون خیلی خوب خودت معرفی میکردی حداقل خودت وای وای وای امروز اومدیم با دستگاه دروغ سنگ و با سوال جنجالی شما ببینید ولی رو ویبرس دیگه رو جرقه اینا نیست نه رو برق میزنه برو پدر سوخته من رو برق بازی نمیکنم خودش خیلی استرس میگیره آدم یعنی از سر اینکه میخوای برقت بگیره تو استرس میگیری او جواب غلط در میاد آره. پس یعنی میذاری رو ویبره؟ آره میذاری رو ویبره. آه خب باش حل. پس قرار از همون سوال بپرسی؟ چه سوالات خفنی؟ اوه. ببینیم کی حقیقت میگه. فرشاد دروغگو تو کامنتا. ف... خب بذار هنو یه دونه <laughs> دروغ نریاد داد. like comment subscribe یادتون نره. همین الان. بوس. همین الان یه ویدیو دیگه فر... کار فرشاد داریم لینکش شده description هست کلیک کنید <laughs> wow. خوبم <laughs> خوبم اگه ویدیو ما ببینم خوب میشه برو بریم آقا برو بریم اول شما اول من okay. اینو دیگه نمیخواد ببندیم نه همینطوری اینجا بس خب. همینطوری بمونه همینجا بمون آه جوری میذارم خب روشنش بریم بریم یا اول فصل روشن بود اوه روشنش چیزه ها ویبره خب آره اول باید شناسایی کنه آماده بزن شناسایی کنه دروغ نگو بلدی ها هر دروغ داش ما رکورد کردی داش این راهایی که شما دیدین <laughs> آره. آره قبل اولش فکر کنم اصلا تو ایران تو رکورد کردی یادم نیست آره ولی آماده ای همه رو راست آره آقا دیدی سوالا کو نه ایده بودی یعنی, یعنی نه نه فرشا دروخ گو <laughs> برو سوال اول سوالا اول بزنی بعد بپرسی تا حالا نود دادیم نود دادی تا حالا نه ندادی تا حالا نه اصلا گرفتم ولی نه چاکریم فرشاد راستگو فرشاد پاک مگه داریم اصلا فرشاد نود بگیر مگه داریم اصلا کسی تا نه باشه اصلا کسی تا نده باشه <laughs> ولی خب. اوکی برو بریم برو بریم آماده دروغ نگیا آماده ای تا حالا نوت دادی تو هم ندادی نه دادی مثل سگی دروغ میگی آدم ساده اینجا رو اوه سوگن پاک پاک چقدر ما بچه های خوبی هستیم چقدر ما بچه های خدا یاد بگیریم افراد میگیره من تیم البته بله. دیگه سنی هم ای بابا ای بابا زشته بله. دست تو بزن الان شروع کردم نود داد <laughs> ما اینقدر بچهای پاکی هستیم بله. اینقدر اینقدر <laughs> یا برفز عالی برو بریم آیا تا حالا از ترس به خودت شاشیدی؟ نه حالا آره. چه جوری از ترس اصلا خیلی برام جالبه که چجوری اصلا هم چیزی امکان داره اصلا چجوری میشه که چه اتفاقی بیفته منتظر بودم منتظر بودم آره. <laughs> <laughs> نه آخه جدی میشه تجربه من احساس میکنم تجربه نزدیک به مرگ باعث میشه تو از ترس به خودت اون دیگه حالا جیش اون حتی ممکنه برینی تو خودت <laughs> ولی آره برو بریم میشه بعضیا استرسی اینجوری آماده علیرضا برو بریم داش تا حالا از ترس خودتو خیس کردی که تو میگی نه یه جوری گفتی نه آخه تو خیلی برام پرسیدی واسه این برام جالب حالا معلوم میشه علیرضا جان دروغه سوگنگ شاشو تو کامنت سوگنگ شاشو تو کامنت سوگنگ شاشو سوگنگ شاشون خرابه آقا یه جوری پرسیدی سوگنگ شاشو تو کامنت ها همین الان میخوام هزار تا سوگنگ شاشو رو اقل ببینم آره دست از چی خراب شده درستن <laughs> درست ده درست کار بچه بودم شد پس چرا الان داری اعتراف کردی؟ الان فکرشو میکنم آدم <laughs> خیلی خب برو بریم به کسی تا حالا خیانت کردی؟ خیانت که مثلا با یک تو رابطه باشم خیانت کنم نه اصلا بیره در بیاد تا خود چیز با هم میریم اصلا هیچ خبر فرشاد صادق فرشاد پاک فرشاد loyal. من تو کامنت ها فرشاد پاک دامن loyal. فرشاد پاک دامن نوکرم نوکرم عشق من با اینکه دو شاشیدی این میزه جفتمون آدم آره پدر جفتمون رو در برو بریم اینجوری نپارس من هر جو دلم بخواد میپرسم تا حالا دوست دختر داشتی ولی با یکی دیگه بری تو تخت بخوابی خیلی بد یه جوری بدی گفت نوچ شانس آره آره کلا آره کلا ما همچین بچه های خوب و گلی هستیم آفرین پسر چه پسری هستی تو آخر قدر من بده ولی کله خوش آمد خوش آمد دیدم <laughs> بود خیلی خوب خب، خدایا تا حالا که همه رو راست گفتیم خدایا شکره تا حالا لخت دختری رو دیدی دیدی دیگه میدونم هممون میدونم دیده همون نگه میشه آره دیگه این میشه ندیده باشه خب همچی چیزی من نمیدونم تو تو ندیدی آخرین بار قبل ویدیو چرا دیگه؟ <laughs> آره، کی با اونتادور اومده به من گفت اومده میگه این دختر خوبه <laughs> دیگه نگی با اونتادور آقا ما اونتادور نیم ساعت rent کردیم یه ریل خوش <laughs> گرفتیم rent. دروغ میگه rent. vlog یک سال پیش از دم در پارک بود <laughs> داداش گلم بود اوکی تو به من بگو ببینم تا حالا لخت یه دختر رو دیدی بله مرسی که دیدی خوب دیدی ایوه خوب بود همه دیدیم دروغه نه ممکنه همه نه یک شب مثلا 14 سالش هنوز ندیده نگو اینجور چیزا سن قانونی برسه آخه سن قانونی برسه بعد آماده 12 سالش بود غلط کردی 16 سالم بود <laughs> خیلی خوب تا به حال شده همزمان با دو نفر تو رابطه باشی و جفتشون هم خوشت بیاد نه یعنی اگه با نفر تو رابطه بوده و شاید جوشون خوشم نیاد قبوله؟ نه ساکت نه آقا نه از جفتش نه خیلی دیگه نوکرم فرشاد پاک تمیز یه پدال داره صاف و صوف دست اون پایین ما فشار میدیم درسته <laughs> آی خدا برو ببین کثافت نگاه کن تا حالا شده با دو نفر تو رابطه باشه همزمان به جفتشون بگی دوست دارم اوف خیلی دوستشون داشته باشه تا حالا با دو نفر تو رابطه نبودی تا حالا با دو نفر تو رابطه نبودی آفرین آفرین یه سوگنگ پاک کنار سوگنگ شاشونه عجب آدمه این اعتبار ماست این اعتبار ماست خیلی خوب خیلی خوب برو بریم چقدر ما خوبیم خوب خوب آه این سوال دوست دارم خیلی هم دوست دارم برو بریم هنوزم به اکست فکر میکنی و دوستش داری نه نه بیبره بره خودم تو میدوام نه برو وای فرشاد دروغه آقا دروغه فرشاد خدای من وای کدومشون هنوزم ex؟ فکر میکنم چی چی کدومشون تو راجع من چه فکر میکردی فکر مثلا همو چند نفر بودم دوتا خب نه سه نه دوتا بودی آره, آره. بلد بله <laughs> حالا تو بذار ببینم تو چی میگی داشت نگاه کن زنده داشت <laughs> هنوز هم به یکی از ex ها تو فکر رو میکنی دل تنگ شده براش نه برو گم شو بابا دروغ درو سوگنگ حالا تو که مجازی که فکرم بکنی مشکل نداره <laughs> مشکل من بدبخت من بعد رو بردی زیر سوال مهدی سوال جالب پرسید گفته تا حالا دختر آوردین خونه آره آوردی خیلی ادبی چرا؟ تو آوردی معلوم میشه حالا دختر آوردی خونه؟ آره آوردی چه کاری آوردی خونه؟ درس میخوندیم من ریاضیم خوب بود استاد شاگرد قبول میکردم خیلی حرفه ای هست آره آه. من بعد چون برنامه بودم تو صفر و یک خیلی <laughs> و امتحان هم میگیره کدینگ نه دیگه یه آزمون میگیره ببینم طرف آماده آره. است یا نه آفرین آره اینا یعنی زیاد مثلا وارد آموزشات ریاضیات آره. با پدر ریاضیات واقعا ریاضی خوبه اوکی آره واقعا تا حالا دختر آوردی خونه نه ولی رفتی خونه دختر جواب بده جواب بده رید دستگاه دستگاه رید دستگاه از این جواب رید تو خودش دستگاه نتونست اینو باید مات کنی از این بعد ویدیو تو از این بعد ویدیو تو چهرت باید تار باشه فقط من واضح باشم عوضی سبزه درسته نه زده سبز درسته صدا نداد دستگاه شاشید تو خودش اصلا درست اه تو حالا دختر آوردی خونه نه نه؟ نه دختر یعنی تو حالا تو خونت نیومده نه <laughs> آقا بار اول درست عالی بود خیلی بلی برو گم شد شعر باید بگی دیلینگ دیلینگ نگی قبولی بگی فقط با دیلینگ علوم کار میکرد دختر نه تو خونه علوم آره علوم کار آره، میکرد حرف و فن بحث زیست شمسی آفرین زایمان و زنا <laughs> زایمان و <laughs> زنا تا حالا روی پسر کراش زدی؟ سوال بدی نه چرا؟ چرا باید پسر کراش؟ کراش خاطر خاصی هم نخواستی بری باشه آیا پسر خوشه بودی چه خوشتی تو باحاله رو کی بوده حالا؟ خیلی تو <laughs> کراش که نزدم مثلا بگم میگی بر بله، اشکال ولی میتونم بگم چرا مثلا آره. طرف با حال خوش تیپ دیوید بکام مثلا میبینمش لذت میبرم چرا این بچه بچه البته بچه دیوید بکام بچه حالا تو حالا تو رو پسر آره. کرای زدی آره اون آره. خب که داری حقیقت رو میگی بس سب دیدی؟ پس نه من کرایز دارم نه تو چرا مال تو درست نبود مال من هم لرزی دیگه نه مال تو درست بود من گفتم نه گفتم نه گفتم بس آقا این چه سوالی بود آقا نمیشه اصلا پسر رو پسر ذهنت نمیشه تمرکز کنه تو اون داستان که این بتونه درست جواب بده من مثلا از جیسون استتاب جیسون استتاب میگم جیسون اکلس مثلا خوشم میاد ولی کرانش حساب نمیشه جیسون اکلس نمیدونم نه شاید به چهره بهش شاید به قیافه آره. آره. ولی به اسم اینجا بیارش نه وی وی چه سوال مسخره ایه بذار من یه جور دیگه میپرسم آیا پول داری؟ از دید خودم که پولدار اون معنی میده نه نه پولدار نیست اونتادور مات 2023 ای خدا ای خدا دیرو دستگاه خراب شد من که میدونم خونت کجاست کلن داره <laughs> آقا اینا رو تو خدا باور نکنه پدر سوخته نکنیم باور کنه جا آدم من اذیت میکنی <laughs> بریم آیا خودتو پولدار میدونی؟ نه نه ها پولدار نیستی نه پولدار نه خب از کجا میاد این پولا این پولا رو از کجا میاد من چیزی نمیدونم من فقط میدونم چهار تا خونه عمان دو تا آره. پیش خرید آره ماشینت هم که دارن رود کفی میارن <laughs> جدی شخصی رفتی دیدی منتظر بودم ادامه بدی بعد <laughs> آره، خدایش هم تو میدونی زندگی من چجوری هم من زندگی تو تموم شد و رشت ولی واقعا اینطوری نیست نه آقا پولدار به از دید من وقتی سرمایه شد 20 میلیون دلار یعنی یه جایی به آره دیگه اون خب، میشه خب. برای من بگی یه میلیون دلار نه نه یه میلیون دلار که الان صبونه است برای آره ببین 20 میلیون دلار برسی به قول دادام اندروته او مای گاش میگه که بعد از 20 میلیون کسی که 20 میلیون داره با اون که 300 میلیون داره و فرقی نداره 20 میلیونی تو خونه خفنش تو زندگی کنه آره. بهترین ساعت بهترین نه آ گفت اگه جت شخصی و یا تو بذاری کنار بعد از 20 میلیون درهم با یک میلیارد میگم 20 میلیون درهم 20 میلیون دلار با 1 میلیارد دلار هیچ فرقی با هم نداره چون همه چی میتونی داشته باشی دقیقاً ولی واقعا اینطوری نیست یعنی اونجوری که بقیه فکر میکنن بقیه خیلی فکر میکنن این پیج تو اینستاگرامو دیدی میزنه فرشاد سایلن ماهی درآمد درآمد ماهیانه یعنی 2 میلیارد چه خبره <laughs> لعنتی ببین اگه اونجوری بود که خیلی حال میداد واقعا ولی نیست اینطوری برو بریم تا حالا با نایت استندینگ داشتی یعنی یه شب بری رابطه داشته باشی و اینا بعد فردا خدا فرزله نداشتی فرشاد دروغگو درست یادم نمیاد شاید هم بوده مثلا یادم نیست الان چه اتفاقای فرخات زندگی آدم میفته قدیم ها دوران جوانی جاهلیت نگاه کنید چه شخصیت اینجا نشسته پولدار حالا بذار به من دست نمیزنی دست نزن به دستم نه اینجوری که نه برای چی مخاطب فکر بد میکنه خوبی خوبی خب. آره تا حالا یه شب با یکی گفتی آره نه بوس بازی کنی تا صبح صبح هم بگی با اسنپ بگیرم یا خودت میری یه شب نبوده دو شب بوده حسابی تو نایت سندی. اشغال ولی دستگاه که میدونید مال بچه نه نه نمیدونم نه درست نه خیلی هم درست کار چون تو این دستگاه فهمون به ما که تو شاشویی <laughs> برو بریم امیدوارم این شاشو تو همین ویدیو بمیره ادامه پیدا نکنه بعید میدونم چون فشار بخوره من چی تو دنیا <laughs> چرخید خیلی خوب بریم باش میبینم برو تا حالا عاشق شدیم آره شدم میبینم خاک بر سر من وای من فکر کنم یه خاموشوشم بخواد سگا بود قاطی میکرد در فوت میکردی تو من حس خراب شده دسته احساس میکنم که تو آدم کسافت تو بذار حالا یه بار دیگه بزنی بذار من کسافتم ها خوبی <laughs> حالا عاشق شدی؟ نه اینجوری هم نه خب، نشدم همشه گفتم بچه نشدم دستگاه خرابه آه به تو رسید خرابه ما میگیم انیم <laughs> ما ما انیم ما برای زیاده خاموشی باش جاست فرند داری؟ جاست فرند به معنی جاست فرند دختر دیگه جاست فرند دختری که فقط آها نه جاست فرند اونی که تو ذهن تو نه نداری نه چرا برمون؟ خیلی عوضی <laughs> چرا رو برخود من هم نبود برق میدونم میدونم نه اوکی چه برقی هم میزنه بیبرش کرده حالا به خدا بیبرش اون برقا حالا خب توی فرند داری پس نه <laughs> شاید قبل ببین نه الان حالا داشتی گفتم داری این پرسیده مهناز جان پرسید داری الان نه مهناز مهناز تو جاست فرند اونلی فور داستان داری؟ نه شیت من این دهنم رو با کنم باسو برو گم شو تو این دروغ محضی پاک <laughs> برو گم شو من ندارم چه کار زشته بیادبی واقعا خجالت بکشه کم با این سن همه الان تو رابطه ای؟ بله اه بله اگه بیبره زد یعنی که این هنوز خودش رو با تو تو رابطه نمیدونه علی که خدایا یعنی هر جور اومد من یه چی براش میگفتم آفرین خودت چی تو رابطه ای الان؟ نه اونه که منم میدونم اگه یعنی که همه مخفی کرده باشی شانس من با تو اینطوری هم خب سوال بعدی چه شرطیه این اصلا نمیخوام بگم ولی میگم این تا حالا تا حالا دستگیر شدی آره چرا <laughs> شو همون 16 سالگی آه چیکار کردی؟ چی تو پارک بودی؟ آخه با آره. دختر بذار آماده؟ <laughs> تا حالا دستگیر شدی؟ راست بگو مثلا ماشین مثلا با صدا ضبط سیستم دور دور فلان این نه علی نه شما آورد که پلیس بزن گفت بزن کنار پول میگه واقعا دستگیر نشه باشه اینجوری که دارم میشه استرس تو کامیون آخه شده من گفتم اصلا بزن کنار نه ولی تو مثلا ببرن آره بری کلان تری من نه وای فرشاد میکشمت تا حالا از وسایل شخصی دیگرم مثل شورت یا مسواک استفاده کردی؟ پس این سیر نمیخوره زندگیش اصلا اخ دارم میخواست الان بگم بنویسید فرش کسافت <laughs> حالا حالا اشکالی نداره که میرسیم به سوگن کسافت که میتونم بنویسم بعد سوگن کسافت شاشون ولی آیا از وسیله شخصی دیراس شورت مسواک اینا استفاده کردی اصلا شانس آوردی داشتی یعنی؟ خدا خدا کردی آقا استفاده نکردم این سوال رو بذار یه دیگه بپرسم اینا دروغ سرجان اصلا نمیخواد به نظر کی تو الان بهترین یوتیوبر ایرانیه به از خودمون خودت ببین من که اصلا به من از طبقه بندی متنفر ولی کی به نظر الان top top نه تو کیو بیشتر از دوست داری فارسی کیو نگاه میکنی حال میکنی binge watch میکنی کوروشو میاد کوروشو میاد آره. من مهران ام کی نگاه میکنم حال مهرانم بچه باحال خیلی باحال خیلی من دوستش دارم خیلی خوب بریم سوال بعدی تا حالا شکست عشقی بد خوردی جر بخوری بارش شکست دادم ولی شکست نخوردم افتخار میکنه نه نه افتخار نمیکنم نه ولی اصلا هر چیزی نبوده هیچ اینا دیگه <laughs> تا سبچه جوری یعنی آره خب. همه جا <laughs> تو تا حالا شکست عشقی خوردی؟ نه جوری مثلا امیدوارم که راست گفته باشه و دل دختر معصوم بده و سوگنگ وفادار <laughs> خوب را خواستم بگم من تا حالا رو میکنی خیانت کار شاشو چه بازه؟ رفیقا ما رو میبینیم؟ آه یه سوال خودم دارم خب اینکه فکر میکنی من لایق اینجا که الان هستم هستم هر کسی هر جایی هست لایقش بوده که جمله اگر هستی پس لایقش <laughs> جدی میگم اینو جدا از شوخی هر کسی هر جایگاهی داره چه پایین پایین خاک بر سر خودش خواسته که اونجاست چه بالای بالای خفن که اونم باز خودش و تلاش خودش بود عرف کردی هیچ کسی دارم زر میزنه <laughs> هیچ کسی تو هیچ جایگاه علکی نیست آره، هیچ کس هیچ چیز علکی گنده نمیشه هیچ کس هیچ چیزی علکی گنده نمیشه یه بهانه <laughs> آیا فکر میکنی من توی جایگاه که هستم لایقش هستم؟ صد درصد مرسی به خدا درو بر میگه ویدیو رو عجب به خدا رو بیا title دعوام شد <laughs> ولی چند بار من جورا بقیه انقدر پز تو رو دادم که تو میگفتی دهنت تو ببند همیشه همیشه هر جا رفتیم علیرضایی میگفت من بالاترین subscriber ایران و فلان بیسا ولی این گفتم بابا نگو من خجالت میشم فلان اینا خداییش ولی آره. آره دستگاه چیکار میکنه آره میدونم یکی زر زد <laughs> یکی این یکی میدونم زر زد من استرسش گرفته بودم چی بود آره wow سلام از این ویدیو چقدر حالا چه سوالی جدی خوبی خیلی باحال همین الان جای نرید همین الان بمونید آ همین الان لینک پایین کلیک بکنید داخل description هست ویدیو فرشاد دوباره با هم ویدیو گرفتیم یه چالش دیگه میبینید تو واتس شات اپ فعلا باشه من لایقه نیستم دروغ Do not let your depression make you. Do not let your body